Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? <laughs> Eh, zoals velen van jullie wel zullen weten, ehm, werk ik heel erg veel samen met de drakenenergie. Uh, dat is denk ik toch al een eh, laatste half jaar dat ik toch wel heel erg actief met de draken samenwerk. Nu heb ik onlangs ook gemerkt dat als je je hebt dus zoals zoals jullie misschien wel zullen weten, of misschien niet, dan leg ik het even uit. Je hebt heel veel verschillende soorten lichtwezens. Je hebt eh, de, engelen, je hebt de eenhoorns, je hebt de draken, je hebt de opgestegen meesters. En eh, als jullie dit nog uh, opgestegen meesters of zo niet kennen, kun je dit altijd typen op Google. En dan kom je, daar, kom je daar automatisch wel bij uit van wat het precies zijn. En er is heel veel informatie over terug te vinden. Um, ja, ik werk dus heel... Eh, ik heb het laatste jaar het meeste met de drakenenergie samengewerkt. En eh, onlangs merk ik dus dat eh, de, de eenhoornenergie ook meer aan het binnenkomen is in mijn leven. Dus eigenlijk de draken die openen de eenhoorn eenhoornsenergie voor mij. Om ook dat de eenhoorns mij ook dus begeleiden op mijn spirituele pad. En dus ja, gidsen, dat er eenhoorns gidsen op mijn, in mijn spirituele mijn eh, gidsenteam is eigenlijk terechtkomen. En eh, ja, dan werk ik heel erg zo van dat ik ja, mij meer, meer, en meer tot de eenhoorns begin aangetrokken te voelen. Dat ik ook meer, en meer, meer met de eenhoorns ga samenwerken. Dus dat is ook vind ik heel eh, fijn en heel erg leuk dat dus de draken en de eenhoorns ook heel erg goed samenwerken met elkaar. Om dus ja, licht en liefde en zo te verspreiden, andere mensen te helpen hun frequentie te verhogen. En je hebt ook de natuurwezens zoals de elfen, de engelen, de opgestegen meesters. En die werken natuurlijk ook allemaal heel erg samen voor het hoogste goed van eh, voor ieder levend wezen en voor deze prachtige moeder aarde. Dus ik raad iedereen aan om altijd uh, met, met, eh, met, deze gids, met engelen, eenhoorns, eh, elfen, um, draken en zo te gaan samenwerken. Want je bereikt er heel erg veel mee, zowel voor je eigen, je eigen groei, maar ook eh, voor de prachtige planeet Moeder Aarde, die ook heel haar eh, healing en onze begeleiding en steun nodig heeft. Ik merk ook als ik bij mezelf dus een healing doe, ehm, sluit ik dus mijn ogen en dan vraag ik dus uh, mijn gidsen, dus eh, de lichtwezens, vaak om healing of hulp bij iets. En voor mij is dat een teken dat ik een heel fel, eh, ineens een heel felle lichtgroene kleur voor mijn gesloten oogleden zie. En dat is voor mij dan vaak ook een teken van kijk, deze healing is goed aan het werken. En ik krijg ook een heel erg eh, rustig gevoel eh, door. Ik ben dan echt zo heel ontspannen. Ik heb echt zo de neiging om zo goed te, ademen, in, in en uit te ademen. En eh, ja, dat werkt wel echt. Ik zie het. Ik zie het dus eigenlijk in, voor mijn, eh, eh, ik zie het in kleuren van mijn gesloten oogleden. Ik zie dan de groene kleur. Maar ik voel het ook in mijn lichaam. Dus uh, ik krijg wel meermaals een bevestiging omdat dat, dit wel goed werkt. En achteraf, als ik dan bijvoorbeeld een kaart uit een orakelkaartendek trek, uh, is dat, staat er ook nog vaak een boodschap bij, die dan ook nog eens bevestigt eigenlijk het onderwerp of het thema waar ik mee bezig was, bevestigt deze kaart dan ook nog eens dat, deze dus, eh, dat ik echt wel op, het goede pad ben. Dus ik vind het ook wel heel erg leuk om zoveel bevestigingen te krijgen. Dus eh, dit onderwerp wil ik nog even graag met jullie delen. Ik wens jullie allemaal nog heel erg veel liefs van mij.